المعلم الكبير ثلاث مرات طيب اقبل البشرى قال وين زنى وسرق قال وين زنى وسرق قال وين زنى وسرق قال وين زنى وسرق قال وين زنى وسرق قال على رغم أنفي أبي ذر طبعا وش تبغى يعني من كلامي هذا ليس من الحديث هذه وقفة متى قال صلى الله عليه وسلم قال في الغار والموت حوله إذا أنا جيت أقول لكم اليوم لا تحزن إن الله معنا كلنا والله نفس أهل الظروف اللي عندكم ذنب ذنب خطيئة خطيئة تقصير تقصير